අයිබෝන් කෙලපික නෝටෙක් බයිදවමින් යුරිපශාලෙන් ගෙන බ්‍රෑන්ු ඇපිසෝඩ් එකත් එක්ක අද වීඩියෝකින් ගන්න කියලා හිතුවේ කොහොමද මේ වගේ වර්චුවල් පර්සන් කෙනෙක් කාදාගන්න කියලා ඩෙමෝ ක්‍රේටවලින් එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝට තාමා YouTube channel එක subscribe කරනත් දැන්ම subscribe කරන්න එහෙනම් දැන් යා වීඩියෝකට හරි ඕගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා ගිහින් Chrome browser එකට ඩෙමෝ ක්‍රේට් කියලා search කරලා මෙතන ඩෙමෝ ක්‍රේට් තියෙනවා ඩෙමෝ ක්‍රියේටිව් සර්ච් කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි එකට ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකද මෙතන ඩිමන්ඩ් ෂෙයා ඩෙමෝ ක්‍රියේටිව් ගිහින් මම දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන මේ නෝට් එක ක්ලෝස් කරලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති virtual avatar present කියලා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන එයි චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ මෙහෙම මේ මගේ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් මම ඔබලන්ට ස්ක්‍රීන කොඩ් එකක් පෙන් කරලා පෙන්වන්න හායි ගයිස් අත මූව් වෙන විදිහත් මෙයා පෙන්වනවා මගේ අත මූව් වෙන හැවෙන පැත්ත එහෙම හැදෙන පැත්ත virtual avatars හදාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් channel එකේ එහෙම එහෙනම් අදට කියන්නම් මම tech by devin youtube channel එකේ host devin disilva subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න වීඩියක බලකු දෙන්න ලක්කයක් දාගන්න කමෙන්ටයක් දාගන්න ශේකත් දාගන්න මේ වීඩිය කෝලන් යාලොට්ට වැලතුනා ශයාගන න තාම සබස්ක්‍රයිප කරනත්තන් දැම සබස්ක්‍රයිප් කන් ඒනං අදට ගිහෙන් නමම ටෙක් බයිදමින් යුටි චැන්ලි හොස් දෙවමින් ඩිසල්වා